نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما خوږو مینوالو دا نظم ما دا اسما اخلاص چې د کې پی یو مشهوره شاعره ده په هغې باندې لیکلی دی هغه یو ارګنایزیشن هم چلی او د ارګنایزیشن سره سره شعرونه هم وایي په پښتو ژبه کې او د پښتون سوسایټي د ډیولپمنټ ډېر کارونه کوي او دا پښتون سوسایټي ته یو پازیټیو میسج ورکوي چې څنګه به دا پښتون ښه کیږي نو راځئ دا نظم وورئ او دماغ کې کینوي چې دا ارګنایزیشن څه کوي او دې ارګنایزیشن ته د څه ضرورت دی که تاسو دې ارګنایزیشن لا چنده ورکړه او دا ارګنایزیشن تاسو مخکې کوئ نو زه تاسو ته لیکلي در کوم چې اسماء اخلاص یو ډیره پاکه یو لیډر ده او دا به دا پیسې بالکل صحیح صحیح ځایونو ته ورسي او دا کونډې یتیمان چې څونه دي نو دا به بینیفټ دي ته ورکړي او د دې سره به دا کونډې یتیمان لږه ساه والي نو راځئ دې سوشل ویلفیر ارګنایزیشن باره کې چې دې جوړ کړی دی په ملکند کې دې باره کې ما یو نظم لیکلی تاسو راشئ دا وورئ او د دې نظم نه څه پیدا ولې ارګنایزیشن ویلفیر دې د احلاس مدد کیږي کوم د کونډو دې په لاس ارګنایزیشن ویلفیر دی د احلاس مدد کیږي کوم د کندو د پلاس ډیر خپله قدردانه د مرمن په کې پی کې مشهوره د مرمن چندور کې خانه دی له په وسواس چې په کندو یتیمانو یې تقسیم کی په خلاص خانه دا خلق په کار دی په دنیا کې چې مدد او کی د کندو په بیدیا کې مسلې د خلکو حل کی په حیا کې دوایی ورلخوالی په تنگسیا کې دا اصلي مسلمانی او رورولي دا د غریبو یتیمانو کندورندو تسلی ده ارګنایزیشن ویل پیر دی د احلاس مدد کیږي خو د کندو دی په لاس ډیر خپله قدردانه د مرمن پکې پی کې مشهوره د مرمن چندور کې خاندیلا په وسواس چې په کندو یتیمانو ای تقسیم کی په خلاص د حیا او د غیرت یو نمونه ده په پلې کې خانه قلې شاندېره ده ډیر په مینه په اخلاص که وی کارونه د غریب او د مالدار خو د په سټیج که ای بسونه کولې خولې د خو لیکي کتابونه خلک اخلي چې دنیا کې سبقونه د حیا او د غیرت یو نمونه ده په پلې کې خانه خولې شندېره ده ډېر په مينه په اخلاص که وي کارونه د غريب او د مالدار خو د په سټېج که ای بسونه ښکلی ښکلی د خو لیکي کتابونه خلک اخلي دې دنیا کې سبقونه ارګنایزیشن ویلفیر دی د اخلاص مدد کیږي خوم د کندو دی په لاس ډېره ښکلی قدردانه د میرمن په کې پی کې مشهوره د میرمن چندور کې خانه دی لا په وسواس چې په کندو یتیمانو یې تقسیم کی په وسواس د کابلو د کابله د رنګینو د اخله ډېر ښکلی د شاعره ډېر ښکلی د عاقله د وطن سندرې وایي په وطن غزلې وایي کونډو رنډو یتیم په خدمت غزلې وایي ډېر ښکلی ایمانداره ډېر ښکلی وفاداره د کابل او د کابله د رنګینو د اخله ډېره ښکلی د شاعره ډېره ښکلی د اکله د وطن سندرې وایي په وطن غزلې وایي کونډه رونډو یتیمانو په خدمت غزلې وایي ډېره ښکلی ایماندار ډېره ښکلی وفاداره چندور کې خو بسیاره چې یتیم کی په کلاره ارګنایزیشن ویلفیر دی د احلاس مدد کیږي خو د کندو د پلاس ډیر خپل قدردانه د مرمن پکې پی کې مشهوره د مرمن چندور کې خانه دیلا په وسواس چې په کندو یتیمانو ای تقسیم کی په خلاص زنو شاته مسس زه نوشاد ته متاثر ځکه ستا یم بشر د پلې د سیمې غر ده خو ګرځي در بدر د غریب کوي کارونه په غریب لیکي نظمون د غریبو خدمتګاره خو هم د شکل نه دیندار مخې پټ وي په میپل کې ډېره ښکلې د کارداره ډېره ښکلې قدردانه خو هم پلې پې د ودانه زه نوشاد ته متاثر ځکه ستا یم بشر د پلې د سیمې غر دا خو ګرځي در په در د غریب کا وکرونه په غریب لیکي نظمونه د غریب بو خدمتګار خوم د شکل نه دیندا مخې پټوي په میپل کې ډېر خلای د کردار ډېر خلای قدردان هم پدې په د ودانه ارګنایزیشن ویلفیر دی د احلاس مدد کیږي هم د کندو د پلاس ډېر خلای قدردان د مرمن پکې پی کې مشهور د مرمن چندور کې خاندې لا په وسوال چې په کونډو یتیمانو یې تقسیم کی په خلاص نو دا و نظم چې ما په سوشل ویلفیر ارګنایزیشن اسماء اخلاص باندې لیکلو او چې د دې رول څه دی او دا کیس دا ټول شیزونه پکې ما چوری بل طرف ته ما دې کې د اسماء اخلاص په سیرت باندې سنس سنټنس ور چوری چې دا یو ډیره قابله او ډیره تکړه یو لیډر ده او دا کم سه کم ویریګم نه او ارزه ته ځان رسي او کار کوي نو د دې سپورټ زمونږ ګورنمنت هم په کار چې د دې سپورټ وکړي بلکې عمران خان صاحب ته زه هم ریکوست کوم چې د دې د فنډ لس ورکړي چې په صحیح طریقه دا د غریبو ته ورسي والسلام